donc je parle un peu de tout ce qui se passe sur la Terre, euh, que ce soit au niveau euh, de l'être humain, que ce soit au niveau aussi euh, de la nature d'ailleurs. Et je dis que tout est en mouvement et tout se répète en fait. Et qu'il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour de bons moments. Il y a un temps aussi où il y a des épreuves parce que nous avons besoin de ça un peu dans la vie pour, pour évoluer. Donc voilà, on va se lever. sur le baguette en mouvement. Oh, sur le baguette en mouvement. musica febbre You go away, pity. Make a good deal. You pack up Me savent jour, me savent jour, e que affaibli Mais en beau jour, il allait splendide c'est parce qu'on avait à cœur de vous encourager. Gladys, pour le travail que tu as fait, de coacher la chorale et euh, d'être là présente ce soir. Et toi, Sunita, on avait envie de te remercier parce qu'on sait que voilà, la scène, c'est tout récent pour toi. Et comme tu es une artiste de la région, on a un trophée pour l'une et l'autre au nom du Gospel de France.